irmão te fodeu. Ai! Irmão! Você tá aqui. Vamos fazer uma dancinha? Tá certo esse lance, esse tá Vou pegar o minha ampla, raptar tá ele, vou fazer de isca só pra Vai, vai, vai. Sim. Cadê o Rafael? Não sei. Cadê Rafael? Não sei. Fala. Não. Fala. Não. Fala. Não. Quem é Rafael? Não Fala sei. pra mim. Fala pra mim. Não sei. Fala pra mim. Não sei. Você sabe sim. Não Sei, não. Fala não. pra mim. Não. Fala pra mim. Não sei. Fala. Não. Fala agora. Não. Vou te amarrar. Vou te amarrar. Não. amarrar. Você vai te amarrar. Te amarrar. Não. É menina, eu vou falar assim, você, você vai morrer se não não dar não solução. Não ser. Fala quem é Rafael. Não. Fala! Não. Mabel. Vai, fala que é Mabel. Mais tarde ou mais cedo eu vou. Agora sabe que eu vou pegar? Sabe que eu vou pegar? O Rafael. também. Eu perdi o salário de bebê na sexta, sabia? Sabe? Amigo, amiga, acorda. amigo, amigo. Você pensa que você vai. Você pensa que você vai acordar. Agora é sua. Amigo! Vai também? Não. Vai também? escapar mais nunca. Escapar mais nunca. Que ódio. Oi. esse porno escapou. Não consegui. Tô com raiva, que ódio. Eu, sou, eu já tô agitado, moço. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar que ele é meu filho mais. Tá bom então. Já sei então, sabe o que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma festa, vou chamar todo mundo, todo mundo aqui do meu condomínio, fazer uma festa de Halloween, entendeu? Não vai ser tão de Halloween, não, vai ser só mais ou menos só. Eu vou botar com Tá bom então, eu vou fazer isso. Aí ele vai vir, eu vou lá e coloco ele dentro do quarto, falo pra ele que ele é meu filho. Esse Halloween tem que ser bom. Então, fechar, né? Fechar. Ah, ainda bem que nem tá chovendo no chão assim, né? Ainda bem, não né? tá chovendo. Olha! Eu acho que vou deixar pra marcar com ele pulou só hora, então. Tá muito escuro. Ligar pra ele lá dentro, falar que outra hora eu you.